enswera edduka nabaganda bakuga nti enswera ensiru yewerekera omulamba emagombi enswera erina okumanya eh, kati nze mmanyi you cannot drug me using egundi anybody kubanga nze buli muntu ninawe mukonoabaanabogenda ewahamu kati mubuulira nemugamba nibogenda ewamukulu wange segawa nibolaga ewasali nibolaga ewani nkuga nti here we agree i have enemies who are your friends but i cannot transform them into, into my, my friends friend. because of you <laughs> apana napatikisi wange gwenza nyamulala <laughs> nze nkolera ggulu <laughs> nti pasita senyonga eh. let us assume ngaayinayo relative we omusawo omuganda essabo nerikuwata omuliro olowooza nti pasita senyonga asobola okukwata sente bazimbe essabo who condemns gondi obusamize bafaza nga balongo kato newaso nga kati omusamize esabule nelikwata omuliro kani hicomplain nti waswa nti waswa kale ayina sente esabule ekutta omuliro tanyambye no you, you, you, you work according to your principles as interest you have interest you have enemies you have enemies kakati katongole tantwaza mu task force kakati president ku mmere bamukubye part 1 nti what is called food bad food was intended to discredit aponye which i know that aponye has members one of, some of the directors of aponye are not far from the president naye bali bamafia bakubiriza museveni aponye museveni buli lwayogera nti emmere yabadde enfu kalolo okulutu ne mandeera bazina babakubye kakati bo bali basanyuka naye aponye lwakitakozesa influensi ye anti atya oba wawaddeyo emmere enfu erimu amayinja eh, kubanga eri mubuveera bwani eh, but aponye is a man who supplies, who supplies, who supplies mm. uh, uh, the same items beans and akawunga to un mm. which has more uh, uh, uh, standards than your gundi mm. your ugandan standards yes. hey. kakati olaba tebamukubye ne museveni nakkiriza basoose ku bantu be mm. nze twagenda pulezidenti nga mpita nga ŋŋamba nti njagala otwale at the peak of mabira gwe twalwanyisanga mama mabira ministeridda ali nabo eh. batta n'abayindi basatu thats why fighting for museveni is not easy sibatabafiira mukwekalakasa eh. okwakulemberwa mbidde n'anywa they were rewarded Eh, bafunamuafe abamukoleranga yatuwaki amaye minisa maye wote kyoba yaffe fetumukolera lwa mukwano naye naye ninawe mukomya ti hmm. wano twabukanye hmm. i have a future beyond museveni's government hmm. sisobola naye kenyindi twawukana wedifa onofederal wedifad how many times did he tell me to come down about mengo ekitukolakobogera federo nabakuba ku federo nembawubiz emirundi temusobola omuntu ansobola yeyawerekera kitanga okuwasa nyabo yekka eh. kakati aa nti aponye bamukubye eh, ekyokubiri maendere yayingiddewo mm. ekyokubiri nembagamba nti pulezidenti museveni bano bamugamba timandira eh, prizali hai mm. ekyo nekyo bamukubiddeyo lwaki nti i can charge you lower prices mm. if i'm going to supply you low standard products mm. or i can charge you lower prices if i know that you, uh, your audit department is in my pocket mm. bali babakubi ababaddewo ne bayinsolinga abaabwe that's what the mafias do mbunze nve mu state house batwale kasasiro i refuse to go to kasasiro for seven years wagana ogenda kugirikitikogenda kugirikitiko basuulambwa am a friend of the president ekyo nekyabantu kibali kalolo you are going to the president tosakami angobewa ati bangobewateriiyo amuredde <laughs> naked kan you sweep me naked Maybe. Ah, ah, aponya awedde ku prices nti bo bajja kuleeta lwanaye manyi mu back mm. nabanajja bakwabobaseebuletinga eh, kati bakulutu ekyokusatu wakayima yagamba wampologoma kampologoma alwadde namugaa ndi mukwano gwange wakayima toyingidde mu nyumba yange kundaba nti aa ngenda kukubuuliza mu mulyango lwaki oli mutemu ate obutemu obujje wanze omusajja omulwadde atakyalina namaanyi namugaa nti bwentunuulidde mu lujjalo ndabamu emisinde gyensolo eziyingira mu nyumba yo naye siraba zifuluma hmm. ekitegeeza obalya andi naw yuwa wiiki sijja kuyingira oyagala kundya nadduka hmm. kakati as the president reads the list of donors we should as well receive a list of the of don recipients of the donated the items ba recipients nabo tubetaaga eh. ebimu tebannabigaba ate lwaki tebannabigaba ate ekyo kiraga you don't have trust in we need, the, yes in we need the vehicles why are they concentrating on reading kankubulire how many women have lost their pregnancies to thieves waliwo ababbi bende babba baana these babies nkubulira okubeera bulnkubuulidde akakiiko olukumi katulage tebatereka ntekeiotoaiotecorrecting committee hmm. the committee must distribute what it collects kakati kankubuuza perishable items ekevacado ziba ziteekawo we would see nannies, nannies mm. and people to direct his donation kasase why do you read my hope abantu bali desperate abantu bajja nawo ne bansanga musina zira ngendo kuba kuba emigo ngendo kuba kuba emigo je mutalabanga from a studio ngo sanga abantu sikolera ku task force yam okiraba necho kati musabe bamuzanya mm. as they take they strive to read mm. a list of donors but they don't tell us where they put the, the collected items including avocados which are perishable this would be taken don't discourage them mm. but they would be taken to children homes yes kakati vakati wakabusenga nmakubu yamutwala bo tebalina nsonyi aba buganda land board kakati you see nti enzige kempandiise nti efocus hmm. on the direct ripoti eno ogiraba hmm, ripoti eno yakolebwa kululo gundi electrification skillbaba milioni za dola zisukka mu kumi pulezidenti eh, mm. bwabategeera nti babbye n'agamba manejingereketa yesimubi asigalewo mm. n'agoba ababbi ababbi balemerawo mm. ababbi balemerawo lwaki midiya tebawandikako nti balemerawo mm. kati bwebategedde akulu bwakulu uh, is dangerous museveni the day werealize akulu akulu have written much about akulu kwanza mwerisiki teeka nibwankimuyungiza kabuli nzitonkwata byabusibwe kakati kyebakoze badidde museveni gwe yalekawo kontrakiti yeggwako mu gwa munaana kati asiiba ku yiso edquaters ku side edquaters bagalabagaeyekubabasibayemubi the person museven directed to remain in charge mm. because ku saidi akulo mukatabo kange kulaga example zazanyiramu mukubye okumwogoloza mukubye nkamuteera akampulira with the credible examples the cases how this woman handles the cases neya byandala mm. neya cairo bank mm. neya yamensinga bumensinzi cases have enumerated them in my, in my bo this book kati mpandika biwambu binene kakati omusajja oyo the president deserved for to continue rural electrification kati gwe baagala okujja obaleeta owaabwe have you heard about this story that this, the igigs office investigated this rural electrification, electrification agency, agency. nakizula naddira omusajja yabba miliyoni za dola tano namugamba asasule miliyoni esatu eza uganda mm. mulyagonja tumukubire ku muntu mulyagonja oy mulyagonja ju mulyagonja nalumba nasali atalina kyakukola kuba ekifo ekiba kyagala ntuye pusi ntuye pusi mukanizi why don't they take me to court why do you mm. run to the president nkuhiatinga mo you see for me once you intimidate me i harden and i have data once i come out ku butabo bwempandiika mbankuwaddeko kukutnti nkumanyi nnyo yes kakati okitegedde nti enkuba gye bakubyemu aponye mm. nti museveni kati ayinza nokukalulinga n'abantu how did you do it when people are looking for food you take their food mixed with, with stones kuba ye museveni tabimanyi museveni mafiya tagimanyi nti nzeka enyini singa teyampita yali nzitidde bwereere mm-hmm. i think thats why thats my different treatment nti i can get a new car i remained with my security police and military police kubanze eh, omulimu nagugwanagwa i rejected the job amasingi mm-hmm. ti as a chan of my kasimo siina mm-hmm. mulimu mu gavumenti this what <laughs> kalolo okuludanzenno i don't have a job in government kakati batwaleki empale baginzijaku andabuya ne bagitwala kadi nkayani yakaleega ndi mukazi muzungu atayagala kulaga mabeere what do i have mm. government must protect provide security for me the enemy is enemies kan kirumire bakiteeka ku ye kubo mm. hey. naye yakitegeera nti namubuuza nti muzee why are you abusing me nemugamba not abusing me but that's not your voice mm. oh. you hear you hear nayenka byenakamaze wiiti eno nakagamba okukamalawo kasigadde kubba ttooke mukatale bakabe bakattiremu muhanga namuziika kusi namugamba kuziika ttampeko yavu banne baako mu miting gyobakagobye ntyepus era akatabo kange akaliko nti ntyepus maket ntyepus oh, maket kakati nkuga nti the same way they use the president namubuuza ti your excellence tell them to tell me a e program on any of our, my, our media, TV, media houses mm. that is in English and lasts for two hours. babuuze nga bonna bakwateka mitwe nga ntika tibali tibaki mafia talina budde tibalina magezi tubye mafia you must be highly intelligent like me thats why i smart them i demolish them obakuba hey mbakuba bamafia nze mbasobola wano tibalizoninga namubuuza pulezidenti nti gundi kye emala esaawa bbiri singa nakatta singa tekakyaba tawanyisisonyiwa kakati tewerabiranga nekagamba nembabuuza nti theusual moderato aliwa ngagoyogerawe eh, nzenjogera nje kafo twawazi wagula airtimeti eh, wamma aisa mutimes listen to your programs. There must there there the always person, another person, another person asking questions. We are little Navayo. Bamafia bari uses Navayo. Nintu ya kono butu kukanja garadi. Banu ya kumba five billion baziba. Naye baziba naye ndi balabako. Ndi balabako mu mu mu court nga baba baziba banja kuliko ne zero sat. Okujja ko okujja ko nga bakute billion 2 ne basula mu kikomera cyangwa sikukwasa kusula mukikomera oyagala balabako ate tewali kutunda mabega besasi zikwata zisule mukikomera ekyengera waliwo abasajja mwananga abazireeta hmm. abasajja bakanyuga ebibokisi bibiri motoka yayimirira nibekanyuga nayenga eh, ani muziro nu ayingira embuga yasalambwa <laughs> asuula ebitekeze no nalidoza ddogo <laughs> kati bukeera kumaca eh. nkebitaba bitereka hmm. nenga mulimu bomu nensiba embwa yange amatafaali ana nensuula enyama weiti ena kibwatuka ekitembwa mm. mm. nge tekyakubambwa <laughs> nenfungula n'omutiri <laughs> ngenda okusanga eh. nga sente zebataddemu ziriko nenabubi bitaddeko kyova otukuba bwavu bwo lyakwezo <laughs> wabategeera bateekako esimu yaabwe eh. bwebwavu bwe butukukubisa naawe eryakuwa ezo byaleeta ebibokisi bibiri nebikanyuka mukikomera kyange eh. kakati nabano bakanyuke mukikomera kyange ewazana mm. naye kakati nkugamba mm. nti nze in my opinion nasobola if museveni grants gundi aponye the same opportunity mm. aponye will explain to him eh. kubanga aponye ayina byeyawaayo nasigazaako lwaki byawa mu kakiiko byo birimu ettaka n'amayinja nga era kakati okuva mandera lwe yazze ku gondi ku kakiiko ako mandera n'abalala be banalyako enguzi hmm. bigenda kutereera togenda kuddayo kubuli akawunga nga mandera bamukwata ne bamuteeka kumpingu kubanga akutte ku mukyere eh. vaise yali vaise wabutoda sengoba ne bamukwata ne bamusiba nti akutte ku mukyere museveni tamanyi baliding eximporters ogu mukyere babe abamanyi and it helps them that mm. omuceere bweba naguimportinga gugenda mm. kubeera taxi free how long are we going to know d kino bekigwako nga enhance entebe yagobya abakozi baayo mm. enhance entebe yagobya abakozi baayo ebaluwa zenalabyeko zigamba nti olwokuba tetumanyirwe tuligulirawo tubagobye weavetaminated your services tubasasulayo omwezi maaso gumu kuba tetumanyire tuliddamu kugula kisaawe kino wabula in future when we are recruiting new staff will take a priority kakati obanga ekisaawe nanyinikyo tomumanyi yali ku lusege lwa museveni kakati gwe nogamba nti omusajja omuyaŋa nti mirundi omanyi fetwalya easta nga tumanyi nti omusajja atugulawo sente zonna kyetwakola ku easta okulya enkoko emwali enkoko kubanga nze nkubooza <laughs> nkugwamba nti gwana ekufulu eremeseza ababbi okugibba ogijjako nga ekyalo kirumbiddwa abaoyongera kumyumyula muyinza okugjawo esection y'ekisulo ky'abaana nga mutegedde nti ekisulo ky'abaana ekyo abaana bwe bavudde okuyita obulungi kakati what has helped us to have very low infection rate mm. hey. ekitegeeza this condition will continue naye wabadde ona abalinda museveni eh, agenda kutaggululamu ah, ah. Eh, it means that museveni's drugs omanyi nti nagaana okukkiriza nti ebiragiro muliyita ddagala museveni's preventive drugs if the drugs are working wishalike even zero level Mm. kakati neighboring countries zo zifigure zisaninga yes ate nga abaku immigration baavu balya sente somebody drove two tanzanians who paid him half a million each babadde mubasatu ye million emu kitundu nagivuga emotoka natuuka emutukula nebasala boda nga baguze kati bavudde tanzania nebajja using the same method yabakimyeyo akakadde kamu n'ekitundu nebazayo akadde kamu n'ekitundu bwe bukadde obwo owa immigration azira atya sente ekitegeeza bano bagamba yali gambye we have given the soldiers order to raid suspected holding stores and warehouses he would be talking nayoga nti tuimport mwe mukimanyi ti some imports lower have a lower price than ours mukimanyi abayindi kyebakola abayindi sukaali wa uganda wa bikajjo ebikajjo byaffe sukaali webikajjo avaamu omwenge spirits avaamu amasasi avaamu eddagala avaamu ebintu bingi kakati bwe kyebakola eriyo kubayita suga biti bimonde for what you need the sweetness nodya sweet eyo nogikolaki no, no, no, no, no, no, no, no, no. nojifula into small parcels yesu pai mm. waliwo sukali webikajo ne sugar beet the sugar from sugar beet is very cheap mm. bano abayindi bakwata sukali suka wafali webagala uh, nyo highly demanded hmm. nibaleta mm. sugar beet kakati the president instead of raiding warehouses of the leading importers of mm. rice in uganda who mm. are hmm. holding the same people bagenda mukolanga apwenye bwe bamukoze mm. hey. bebagenda okulagiriza omuceere bebagenda okulagiriza bano balimthe solution is trad the solution is to tell mm, aponye how why, did, why, why is it that after aponye had been kicked out by mandera mirrors there are no complaints about bad food kakati ekyokusatu muzeeyi nemutunulira nemugaa nga yafunye omuyekera amwabi lwakibwogambati pulezidenti nafuna omuyekera omuyekera wensikowensiko eh. ah, owamagezi owamagezi amukuba ekigo kati lwaki mafia ejja mukuba ekigo kakati kangakubole loole hmm. ezibeera mu drive omu ne baba bazidesigninga hmm. ziri designed ekyo ezeaccommodatingaki bakitegeera nti oli akolera mu gurupu kakati what's the role of a conductor kukanyuga mm. kijinji kakati omusajja ono emotoka bwe nagana okulinya akasozi <laughs> ekitegeeza <laughs> kati puresidenti ebyo ebyokugurawundi naye avingirefu tibuyekera 35 yeas ego mm. kakati the new situation alabira mu gavument bureaucrats mm. nti bano abasajja basala amagezi nti singa teyansigaza treatment nange nemba mugezi neŋamba nti nja kusigala nga ndi mukwano gwa museveni naye nga sikola mu gavumenti because i don't want to be ansale but anybod singa ndi advisa instead of going to the president makubuya wod ter mbayo but mbayo cannot ring my number taninako buyinza bwayita bagundi baadvisa yali andabyeyo baadvisa babawa sente ku mikolo nebaba nekadi nezokuswa yali andabyeko nga nzisaba my is a channel is a method through which I get my kasimu. Mm. That's why I don't attend their meetings. Okay. No. Kakati, kakati if singa sasigala president ye kakati buli bamuje badukira bali mvuruze. Nenze nali mazo bala ba irana mkata paka nkano kugamba. To the moment that mafia group mm. sends you to, to prepare your job, mm. nogena nogukola, ubo mm. bayambi enyo. Kubanga batia gritty, batia bantu mbacha hawa, batia achi. kakati gwe bakuga balinga basajja bamini nabobwet bwe bakwatanga omukazi nga bamuwa enusu if they transfer you to a peripherial job don't go there go home if working for government is that very important you tell me where and where pussy works omuka akolawo ayina olupapula lwamawulire bakolawo the independent iwa <coughs> this government is not paying you have to endure humiliations and biki hmm, esasula abamu i saw apenye in tears this is not the appointment I, I, I expected. Kuranga nange mmanyi appointment is very powerful. Has the people are close to the president. Naye bamufudde kalolo okulutu nabagambye nti nze kalolo okulutu. President gagenda atuyita. Mm. Yagamba nze kumakya. Mm. Bisa mirundi. Where are you? I'm at home. Tomulimba nange saagala kunnimba. Mm. Era president bwaba yawala okwogera naawe. Mm. Basooka ne bakubiridde kika ttaano. Mm. Muzeyi wants to talk to you. Mm-hmm. abamu babera mu takisi ababerberera yo disembak <coughs> after five minutes somebody rings you are you ready for muzeyi mm. some collaps abala beefukira mm. kakati bakubuuza yambuuzanga where are you tindi waka eh, eh, i'm at home eh hey, because but seven is friendly takukanga why are not why no nakubuuza mbuuza e, eh, e, gundi akubuuza nagaya ng'amba at the peak of this mabira climax mm. nawandika nakatabu nti ebyobufuzi mm. ebyekirembo mumabira tibabweyambisangambo mm. mengo wanted to sell it sirandi musabasajja kabaka asimire omuyindi nabafungulirayo nabaganze sigula ttaka kuli kabaka ndi musajja musiramu naye sigula nyumba ya allah ngaakibishopu atunda akalinali yali atundekereza yerubaka musajja omusiramu namuganze siitunda kakati pulezidenti ankubira esimu aŋamba have already directed the Ministry of Environment and the Ministry of Information, Karolo Kuluto, mm. uh, with you. Mm. Select a number of journalists, take them and Mabira. inspect the degraded part of Mabira, which I want to give meta. nzesa agenda kubanga omu ku bantu abo yali amaze okuŋŋamba mm. inankole folas banyankole weyanot like baganda when the fingers are put in the fireplace, mm. the fingers will ask you first, why am I burnt? Mm. nti omunyankolo okukola ekintu amala kubuuza nfunira wa mm. tetujja kukkiriza museveni kumuwa ttaka ng'anoonyeza mwana we ttaka olwo bakugambye nti eno suga factory eyingira mabira mm. yafende buhozi that was the rumor at that time Museveni was looking for land for to help his, his son, son. kakati tebereza nabusayi bwabatwalayo they came back in the evening they failed to the minister of environment munaba failed to trace where mabira was the, the, the popos envoy in uganda who do not trace where rubaga was nenserika nemuganzi walabye ŋŋendayo i knew these people they are trying to make it impossible for museveni mm. to give meta free land because they cannot go to meta and get a bribe mm. the kabaka came in azima kubuya is coming in using mandera kabaka yabagamba nsiimye meta muwadde ettaka nga kwali kusiima kuwa oba kutunda okuli abantu ati so me nagana ogenda mm. kakati mbamanyi nti ekyemmotoka ekyaloole tekikola ah, ah, kyavuddewa nti we cannot do without truck drivers from kenya why tetulina mafuta gali mu storage kyenava nkubira aponye mungalo nti aponye did not destroy the syros the hmm. syros were destroyed were grabbed by a minister a serving minister sekamiro sekamiro sekamiro bamumanyi yeyatwala syros hmm. ye buli kimu kyonna inside aluma nnyo okulaba nga abantu babonaabona nalaba jy omusajja bakwata omubbi okufuuzewe ngaayina sefuliya z'omuceere ogwa pirawo munaana kwegagatekulya naguli hisirolo isusirati abaze kumukolo tebalidde waliwo minisita agulambinga buli kintu kyonna ye tagenda kufa jibulirwa ajja kujja nenyonyi atikemu sente katonda zeyamutuma agende hmm. kubanga bwoba ogenda kufa toyinza kukola bwotyo nti buli kirimu abantu kyonna kapamentality tibuli mesa yonna iyo neyolubuto nti bwezinagwawo nti nalya esubi nalya esubi kakati nti kondakita tasobola kubeera mu bwomu importation president yayogedde eyamba bano not trade warehouses and, and their stores kakati we are relying on twaka drivers from kenya who are invested and its going to explode abalwadde kakati yagamba nti instead of yagamba nti ba drivers basule wansi wa motoka zaabwe mm. president ebyobwenzi tabimanyi kyobulaa nkuga nti omuyekera amukuba kati hmm. how many people prominent people who have been called playing sex in their vehicles prominent personalities waliwo n'omusambi w'omupiira gwe bakwata hmm. ali mu motoka ate nga akawala kabi bulala <laughs> kubanga ledi pepe etya nti bwemunagenda bajja bakwatirayo eh, muloje mutya kakati kino ekyowabukedde gwe bakwata nga asindisa amannyo n'empeta kweri hmm. it scared people nti singa okwata mirundi mu bwenzi nobi kitwali yabukedde bakuwa sente kati biba skare tugwe tudigina fid presses omusajja jo yambuuza naga nti way nina omuwala gwe ddalabye mulungi jo naye ntya mulungi nemuga nti ah, kwata omufaliso ogwo nemotoka ogambe mukazi we nti mwafiiriddwa ogenda kukuuma ugivuge paka wa mumuruzugwe mulogo yajjo okutawanya yekane kamera ogiraba wacho wogira bikolebwe ebyo anti nkubuli ali stack ikemu they pay me money oyani mge kicho liko chicha kagati president yebino tabimanyi nti malaya no mufaliso obawe kuliyo batekuliwo ku weddingizi ku president you see waliwo omusajja ali atudde mono mwanyi naze ntula naye ne tunywa omwenge kakati omusajja yakolaki mukaseera akazibu egundi e, e, e, akatebe keyali atudde kaagu bagenda okulaba gwabadde ayitamu enyina nga babadde ku birala yes kakati puresidenti yekyanoonya obulwadde from neighboring countries but you cannot do it now because your fuel strategies namins yalekawo to last for six months teziriiwo abekenya betaaga